Вот для меня был критичный момент, такой принципиальный, в том числе изменение моего отношения к вам личного, когда вы с автоматом прилетели. Я понял, что точно не Янукович. Янукович и я большая разница, у него денег Конечно. было много, понимаете? Нет. Деньги давлеют всегда, жмут в кармане и надо ну, спасти деньги. Ну какие деньги. для вас деньги? Думаю, что когда вы вышли с автоматом, стало ясно, что вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться? Первое. Они подняли этот фейк, что вот как Янукович, он сбежал, он уже в Ростове. Дети улетели. Я автомат в руки, э, бронежилет одел, даже, даже шлем забыл одеть. Да, вот. меня тогда удивило. Я же не знал, что это произойдет. Никто ничего не дрожал, я знал, как действуют наши ребята, они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. И дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной. Зачем? Слушайте, что значит зачем? Резиденция президента, особенно где он живет, всегда, особенно в этот период, вожделенное желание любого подонка. Да они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно, потому что если они пошли уже на штурм Дворца независимости, это большой риск, поэтому там э, никто не церемонит. Но... И они это знали, что это черта, поэтому никогда не применяли оружие, хотя, слушайте, ну что за проблема? После этого мы с Украины просто огромными партиями задерживали переброшенные с Украины. С Украины. С Украины, один раз с России. Один был случай с России, кругом провезли, но оружие, происхождение, взрывчатка украинская.